Falla, falla, falla, falla. Mucho charco y pocas flores, mucha pena y poco amor. Por favor, niña, no llores. Mucha droga y poca mones, mucha droga y poca mones. No olvidamos los rencores. Por favor, niña, no llores. Yo te quiero, pero sin flores. Todo el día tiran las calles, las calles. Mi no sabe cuántas tienes, Sin un chavo siempre de noche pero se entretiene Quemando chino chicle, siempre debajo el porche Siempre prende un par de pistas y un cubo cubata de mes Nunca aprendimos a querernos bien Pero ya matarnos Toda la vida en el cartel Es difícil de noche pero no se quema El pelo oscuro, la piel de canela Es la más chula de toda la sala Si ella quisiera yo la vida daba Que yo la vida daba Esta noche en tu cama yo te doy todo, pero todo lo que me da la gana, lo que me da la gana. Se hacen los héroes cuando no queda nada que salvar. Esa niña marihuana, ella sí es medio. ojos son de metal No vas a volver a ver el sol, yo soy tu ventanal Todavía sabemos regalar fe Aún tengo el mismo brillo pero tú ilumíname Socio si no vales coño pues regálate Yo de eso no sé, yo de eso no sé, yo de eso no sé ¿Qué quieres? ¿La droga o los ardores? Cuando empieces a mentir sabré quién eres He roto los sueños en los que sales ahora ¿qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Enumera todos mis pecados, tuyos separados el crimen de estado Y ahora andamos más que envenenados Mira acantilados y los ojos cerrados los de verdad, por los de verdad rotende por vida, por los de verdad Yo del callejón, ella de pasarela Volvería a elegirla por mucho que duela todo todo mi pez y yo separados, el crimen de estado Y ahora andamos más que envenenados, mira cantilados y los ojos cerrados Los de verdad, por los de verdad, roten por vida, por los de verdad